Alléluia. Crie Alléluia. Crie Alléluia. Crie Alléluia. Crie Alléluia. Moi c'est un soldat. M'a pas avancé. Moi c'est un soldat. M'a résisté. La pluie m'a tombée. L'orage m'a monté. Moi c'est un soldat. Moi c'est moi c'est moi c'est moi un soldat qui a cagé la vie en la mort ma part danser pour vendre maître pour le maître moi c'est un soldat Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, son. Alléluia. Crie Alléluia. Crie Alléluia. Crie Alléluia. Crie Alléluia. Moi c'est un soldat. M'a pas avancé. Moi c'est un soldat. M'a résisté. La pluie m'est tombée. L'orage m'a monté. Moi c'est un soldat.

Thank you. soldado, mas pas avançar. Não ganha prata é lá. Aleluia.